Eli mun nimi on Ilora ja on Helsingistä. on 27 vuotta. tänä on itse asiassa mun syntymäpäivä. <laughs> ja opiskelen täällä Soasissa äh, ihmisoikeuslakia, Human Rights Law, maisteriohjelma vuoden kestävä. Ja tykkään tosi paljon. Soas on tosi ainutkertainen yliopisto. Ainoa, mistä en tykkää, on Lontoa joka on ihan törkeän kallis kaupunki. Muuten olen viihtynyt todella hyvin.